Halo, sahabat YouTube di mana saja berada. Selamat datang di channel Main Trik 37. Channel yang selalu membagikan trik-trik menarik baik itu tentang video dan YouTube ataupun trik lain yang dapat saya bagikan pada kalian semua. Namun sebelum melanjutkan triknya, silahkan klik dulu tombol subscribe subscribe-nya serta tombol lonceng notifikasi channel ini dan jangan lupa like video ini. Baiklah, kali ini main trik 37 akan membagikan trik yang pertama, yaitu trik merekam layar handphone Anda sambil menggunakan handphone itu sendiri. Misalnya Anda ingin merekam game yang sedang Anda mainkan atau merekam video yang sedang Anda tonton dan merekam aktivitas apa saja yang Anda lakukan dengan handphone Anda. Contohnya seperti pada video ini. Oke, yang pertama Anda harus memiliki aplikasi perekam layar di HP Android Anda. Jika belum ada, silakan download dan install aplikasinya. Ada banyak aplikasi perekam layar yang tersedia di Google Play Store. Atau silakan klik link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Jika Anda sudah menginstal aplikasinya, Anda tinggal klik dan Anda sudah bisa langsung menggunakan aplikasinya. Anda tinggal pilih aktivitas apa yang harus Anda rekam dari HP Android Anda menggunakan fitur-fitur yang tersedia di aplikasinya. Dengan cara ini, kalian sudah bisa merekam layar handphone kalian untuk dijadikan materi atau konten kalian untuk diupload di channel YouTube kalian ataupun media sosial lainnya. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa sahabat main trik 37 untuk menekan tombol subscribe channel ini. Terima kasih sahabat semua sudah menonton video ini. Ikuti terus videonya. Karena main trik 37 selalu memberikan trik-trik terbaik seputaran YouTube dan media pendukungnya. Jumpa di video berikutnya. Salam.